the The demons call when they they do do what And now I feel like taking off, find a a place with view pain good morning السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد مجید تو میرا یوٹیوب چینل لے دے بے مسجد صبح صبح دا ٹائم ہے انشاءاللہ نکلے ہوئے ہیں ڈیوٹی دی طرف رات کل بھی ویڈیو سا کم زیادہ یا اج بھی کم رات کل یعنی بچا کے رکھا ہے ایسا سر کے بعد جس کے ٹائم ختم ہو گیا تھا اس کے ٹائم کم بچ گیا تھا ادھر ہی چھوڑ دیا تھا یعنی سامان ایک ریڈی ہے اور ریڈی کے اوپر رکھ دیا تھا ابھی انشاءاللہ وہ جا کے کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی آج کی ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ سب شیئر ہونے والی ہے سب دیکھنا آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا آج کی ویڈیو میں ابھی چلتے ہیں ابھی کوئی کوئی دکان کھلا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے صبح سات بج رہے ہیں دو منٹ باقی ہیں ابھی ان پہنچ کے مارکیٹ پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں ابھی پہنچ چکے ہیں مارکیٹ میں ابھی چل رہے ہیں اپنے کام کی طرف یہ ہے ایسا کچھ مارکیٹ یہ شمپو ہے شمپو کا رف یہ ہم لوگوں کا کام ہے کل آپ لوگوں کو دکھایا نہیں تھا بس ویڈیو بنایا تھا یہ کام کر کے گئے تھے کل بس یہی ترتیب ہوتا ہے دن بہ دن پورا ہوا ادھر رکھ ہوا ادھر رکھ یہ پورا پت ہوتا ہے یہ آ کے ترتیب کرنا پڑتا ہے کسی نے دال بھی توڑ دیا چلو خیر ہے یہ جو سامان چھوڑ کے گئے تھے یہ لگانا ہے ابھی جی ماشاء اللہ ترتیب ہو گئی میاں میاں میاں فل میاں ابھی ہے نا فل ایک دم رف ادھر موبائل لگا کر رکھ دیں کارٹون توڑنا یہ کام باقی ہے یہ جلدی کرتے ہیں طلب بنانے کے لیے طلب بنا رہے ہیں یہ کمپنی کا سامان ہے ہماری کمپنی کا ادھر پڑا ہے اس کا طلب بنانا ہے ہماری کمپنی کا انشاءاللہ طلب بنا کے نا پھر آپ لوگ ہیں آپ لوگ تھوڑا رف گھوم لو چیک کر لو اچھے سے یہ دیکھو مربع اسے پاکستان میں کیا بولتے ہیں یار ایک تو نام نہیں آ رہا جیم جیم ایسا کچھ جیم بولتے ہیں ادھر میں یہ پورا جیم ہے یہ بھی یہ پورا جیم پڑا ادھر یعنی جو بریڈ کے اوپر لگا کے کھاتے ہیں بچوں کے لیے صبح اسکول جانے کے لیے break break time left time ایس ٹائم اوس ٹائم سارے ٹائم ہوتے ہیں اس میں ادھر تونا ہے مچھلی کا ہوتا ہے جو مچھلی کا بنا ہوا کیا نہیں لکھا یہ مکرونا ہے پاستا پاستا جیسے پاکستان میں پاستا بولتے ہیں یہ ہے وہی ہے پاستا مکرونا پاستا یہ میں ہوں ایسا پکڑوں گا یہ میں ہوں یہ بھی میں ہوں fast and fast fast and fast ادھر ہیں تلاجے کے یعنی جوس کے ادھر ہے بیک سٹور بیک سٹور پہ سامان لے کوئی اتار رہا ہے کوئی لگا رہا ہے ویلکم ٹو بیک مارکیٹ مول عالیہ مول علیت مول میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ کچھ ایسا اس کا رف ہے کریم پاؤڈر سرکی جو بھی لڑکی کا سامان ہے ادھر ملتا ہے یہ پورا کریم ہے یہ پت فیس واش ہاں یہ دیکھو ماشاء اللہ کیسا خوبصورت بنایا ہو فیس واش فیس واش وہی بیوٹیفل یہ ہے فیرا لولی اس کی قیمت چودہ ریال پندرہ ریال مختلف کمپنی کا ہوتا ہے یعنی برانڈ تو ایک ہی ہے نا بس اس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ماسک ہے ماسک ماسک ہم لوگ کیا بولتے ہیں وہ جو پہنتے ہیں یہ وہی ہے انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے کام کی طرف یہ کریم ہے پوری یہ ہے دو حبا اٹھائیس ریال کا دو حبہ ایک حبہ نہیں ہے یعنی ابھی ارد آیا ہے ارد بولتے ہیں پرموشن لیس ایک ایک پہ ایک فری ہوتا ہے یعنی دیکھو یہ ہے ٹونٹی اور ایک ریال کا اکتیس ریال بتیس ریال کا یعنی سمجھو دو حبا پھر بھی صحیح ہے ایسا پتہ نہیں کتنے کا ملتا ہے ابھی چلتے ہیں اپنے یہ بھی پورا سامان لگا ہوا ہے ادھر سے حالی مرائی بتاتے آج کے ولاگ کا یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کیونکہ اچھی ایسی اچھی اچھی ویڈیو میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اللہ حافظ کیونکہ ادھر تھوڑا کام ہے تھوڑا یہ کام ختم کر کے میں گھر پہ چلا جاؤں گا اس لیے میں ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں